potenza degli elementi! Potere dell'oceano! Combatti! Hydros, lo spazzanghie! Hai bisogno di aiuto? Sì, tu sei il gormita perfetto per distruggere quelle rocce prima che ci travolgano. Mm? Ah! Ah! Consideralo già fatto. Sono Caos! Attento! Verso... Crono Caos! Gormiti!